रमेश ऊर्जा खुद महाप्रकाश हुन रमेश ऊर्जा खुद महाप्रकाश हुन नमेटी ने डोब कहा कहा न हुन नमेटी ने डोब कहा कहाँ नहुन छगीत प्यारो अनि प्रेम देशको छगीत प्यारो अनि प्रेम को नटुङ्गिने पुस्तक निर्विकल्पको नटुङ्गिने अनिल विकल्पको न अङ्ग छन् पूर्ण न छन् अपूर्णका न अङ्ग छन् पूर्ण न छन् अपूर्णका न चक्षु छन् बाहिर चर्मका न त न चक्षु छन् बाहिर चर्म कानता किताब बोल किताब बोल नसिकाउँछन् दृष्टि जहाँ तहाँ रछ परन्तुमा दृष्टि जहाँ तहाँ रछ गराउने जो छ छ सार त्यो गराउने जो छ छ सार त्यो रहेछ दिव्याति बसेर भित्र पो रहेछ दिव्य व्याति बसेर भित्र पो बयान सुन्दा अवतार लाग्छ झन् बयान सुन्दा अवतार लाग्छ झन् रमेश छन् ईश्वर पो रमेश हुन् रमेश छन् ईश र पो रमेश हुन् मिठो छ भाषा सह ब्रह्म विज्ञता मिठो छ भाषा सह ब्रह्म विज्ञता अतार शाश्वादन भर्छ शब्द उत्तमा अतारशाश्वादन शब्दमा उमङ्ग खसा रस दिन्छ उर्वर उमङ्ग खसा रस दिन्छ उर्वर तिए छ भर्ती न त पोखिने गरी दिएछ भर्ती न त पोखिने गरी कठै नभन्नु छ सबै हुने जति कठै नभन्नु छ सबै हुने जति स्वयं छ तित साधना गति स्वयं छ तित साधना गति छवास ब्रह्मा अनि विष्णु शङ्करा छवास ब्रह्मा अनि विष्णु शङ्करा बताउँछिन् सत्य सरस्वती खुदा बताउँछिन् सत्य सरस्वती खुदा सजाउनेले किन भुल गर्छ त सजाउनेले किन भूल गर्छ त कमी हुनेमा अतिरिक्त थप्छ त कमी हुनेमा अतिरिक्त थप्छ त यसो हुँदामा रतपूर्ण सिन्धु भो यसो हुँदामा रतपूर्ण सिन्धुभो रमेश हुन् ईश रपो रमेशको रमेश हुन् ईश रपो रमेशको